بسم الله الرحمن الرحيم أكاديمية مصر للتنس الأرضي تحييكم هنشتغل في فيديو المباراة في التنس إيه هو المباراة في التنس الماتش يعني إيه اللي خاص بالتنس الأرضي مباراة التنس ملهاش وقت ليس لها طيب ملهاش وقت محدود لأن بتربطها طبعا مجموعات وأشواط ولازم كل لاعب يوصل لنقاط معينة عشان يفوز بالمباراة هناك طبعا في مباراة آه، فردي في مباراة زوجي في مباراة مختلط المختلط بيبقى زوجي زوج المختلط يعني الفردي سيدات مع سيدة مع سيدة آه، رجال رجل مع رجل آه، زوج المختلط بيبقى ست وراجل وراجل وست وبتقام تقام المباراه بنظام المجموعات وكل مجموعه فيها ست اشواط يعني احنا قلنا في المجموعه المجموعه فيها ست اشواط عشان تبقى مجموعه كامله فيها ست اشواط طيب آه، في بطولات الرجال آه، في جراند سلام بيبقى خمس مجموعات الخمس مجموعات يبقى لازم الماتش ينتهي على ثلاثه ثلاث مجموعات عشان يبقى في فائز يبقى بالنسبه للرجال اما بالنسبه للسيدات بيبقى ثلاث مجموعات لازم السيده تاخد مجموعتين عشان تبقى فايزه بالمباراه طب عايزين نوصل آه، في احتساب النقاط زي زي كيفيه احتساب النقاط اذا فاز اللاعب بالنقطه الاولى مثلا 15 اللي هي واحد بس احنا احنا عرفنا معدي عندنا 15 30 40 game خد 15 وبعدين خدوا النقطة اللي بعديها النقطة الثانية يبقى 30 خدوا النقطة الثالثة يبقى 40 وخدوا النقطة الرابعة اللي هي نقطة ال game. كده يبقى المباراة يبقى كده الشوط اتاخد او ال game حصل على ال game. طيب نفترض وصلوا بيمشي معاه واحدة 15 15 30 30 وصلوا 40 40 بقى deuce. واحنا قلنا في ال deuce يعني التعادل deuce وصلوا 3 3 او نقول ايه 40 40 بلغة التنس يبقى لازم لاعب من اللعيبة ياخد كورتين متتاليتين عشان يقدر يفوز بال game. يبقى لازم هنا في ال deuce اللاعب ياخد كورتين متتاليتين يعني ورا بعض عشان يقدر ان هو فاز بال game. طب لو تعادل اللاعب 40 40 زي ما قلنا وخد نقطتين متتاليتين ورا بعض وهو ماشي معاه يبقى هو حصل على ال game. طيب آه لازم احنا لازم في حاله الفوز حاله الفوز ياخد كورتين متتاليتين ورا بعض واللاعب كده يبقى فاز بالمجموعه بتاعته طيب احتساب الاشواط احنا قلنا دلوقتي ايه احتسبنا النقطه الشوط بيتكون من 15 30 40 جيم كده شوط المجموعه بتتكون من ست اشواط اللاعب اللي يكسب المجموعه لازم يكون فرق مجموعتين بمعنى يكون أربعة اتنين مثلا أو وفرق منه آه، او وصلوا 5 5 في الاشواط بقى يوصلوا 5 5 يبقى لازم يلعبوا على شوطين يبقى لو وصلوا 5 5 لازم اللعيب برضه زي ال deuce كده لازم يوصل ياخد شوطين ورا بعض عشان يفوز يبقى الفرق 2 7 5 وهكذا طيب احتساب النقطة بقى في الأشواط ازاي احنا خلاص خلصنا النقطة احتساب النقط في الأشواط النقط نقطة مع 15 30 40 game. طب عاوزين نعرف ازاي اللاعب يبقى امتى تضيع منه النقطه يعني ازاي او يحصل الخصم على نقطه او انا احصل على نقطه اللاعب اللي بيلاعب زميله يحصل على نقطه اذا لمس اللاعب الكره او ضربها اكتر من مره في منتصف الملعب تحتسب عليه اذا لمس اللاعب او مضربه او مضرب اللاعب الشبكه الموجوده في منتصف الملعب تحسب عليه ايضا إذا لعب اللاعب الكرة قبل أن تعبر الشبكة يعني قبل ما تيجي تعبر الشبكة وخلص والمضرب بتاعه دخل الملعب الثاني تحسب عليه إذا لمست الكرة اللاعب نفسه يعني لمست التيشيرت بتاعه أو لمست الشوز تحسب على اللاعب إذا نقدر نخرج بمعلومة إن إذا لمس اللاعب الكرة آه، او ضربها اكتر من مره تحسب عليه اذا لمس اللاعب مضربه او الشبكه الموجوده في منتصف الملعب تحسب عليه اذا آه، لعب اذا لعب اللاعب الكره قبل ان تعبر الشبكه يعني لسه الكره عند الخصم وراح دخل مضربه آه، داخل الملعب تحسب عليه اذا لمست الكوره مثلا الشيرت او الشوز او اي مكان في اللاعب تحسب عليه شكرا وان شاء الله نتقابل في فيديو اخر